ассалаумағалейкум абзал е э, мына арман арман мен мына мұхтардың әңгімесін естідің бе ә, біз қазақ бұлай бір бірімізге айтпауымыз керек сен жаңа ұлтшылсың ба ә, сен жаңағы ұлтшыл емессің бе деп әрине біз ұлт жандымыз иә қазағым үшін жерім үшін біз ұлт жандымыз ұлтымызды қазағымызды өз жерімізді сүйетін біз сондай ата бабамыздан қалған ұрпақпыз ә, біз ата бабамыздың аманатымыз біз бір бірімізге мұндай сұрақты қоймауымыз керек адам адамға қарап түсіну керек мұхтар сен ондай сұрақты қойғаның ұят болады иә мұхтар деген атың бар екен сені әке шешең мұхтар деп мұхтар әуезов сияқты ақылды болсын данышпан болсын деп сөйтіп қойған шығар ә, мен өзім ұнатпаймын осы екі қазақ бір біріне осындай сұрақты қойған кезде мұндай сұрақты қоймайды қазақ бір біріне қазақ мен мысалы арманды ә, танымасам да ә, көрмесем де мына экран арқылы көріп мен оның ұлт жанды екенін ә, тәрбие көрген жігіт екенін жан жақты екенін ақылды екенін данышпан екенін мен ол жігітті танымай мына сөзінен өзінен біліп отырмын біз қазақ сондай болуымыз керек біз неге ойбай қазақ тілін үйретейік қазақ тілінде сөйлетейік жоқ біз өйтіп айтпауымыз керек әр адам айтпай өздері істеу керек өздері оқу керек ал біз тек қана мектепте ана тілімізде білім беруіміз керек отан отбасынан басталады дейді иә отбасында ана тілімізде өзіміздің баба тілімізде балаларды қыздарды тәрбиелеуіміз керек оқытуымыз керек мұхтаржан иә ә, сен де білем мен ұлтжанды жігіт екеніңді иә жерім жерімді сатпа жер сатуға болмайды деп бір кезде сен де қарсы шыққансың ә, оның бәрін мен білемін ә, біз бір бірімізге осылай сұрақты қоймауымыз керек біз әдемі өмір сүруіміз керек ә, мысалы алайық біз жылқыны қалай таниды қазақ жылқыны қалай таниды аяғына қарайды ә, бойына қарайды құлағына қарайды көзіне қарайды басына қарайды жамбасына қарайды жауырына қарайды алдыңғы аяқтарына қарайды міне біздегі қазақтағы жылқыларды малды біз осылай танимыз ал енді мына жерде отырып алып телевизордың алдына отырып алып қазақтың екі білдей жігіттері намысшыл ойшыл ақылды жігіттері мынау бір біріне сұрақ қойып отқандары өте маған ұнамайды е айналайындар мұхтар біз өйтіп жалтақтамауымыз керек біз қытайға жалтақтамауымыз керек бізге қытай керек жоқ орыстар керек жоқ бізге жа арман айтып жатыр ғой мен ананы жақсы көрем, мен мынаны жақсы көрем, мен ананы оқығам мен мынаны сөйткемін деп бізге өйтіп айтуға болмайды біз үйтіп айтпауымыз керек мен пушкинді жақсы көрем, мен тек ана ә, лермонтовты жақсы көрем, ойбай мен ана ә, кімді роналдоны жақсы көремін сендер қызықсыңдар қазақтар мен сендерге таңғалам анау баяғыда бір ә, анау боксер ә, тайсон келіп еді оның аузына түкіртіп қазақтар не деген сұмдық мынау не деген масқара мынау ей білімсіз білімі жоқ бұл не деген масқара бұл а Айналайындау, ау намыс қайда жүрек қайда ақыл қайда бас қайда көз қайда құлақ қайда бұл не деген масқара бұл біз осындайды қоюымыз керек мынау көрген көрген істейді көтін түрткен істейді дейді мына теледидарды тазалау керек теледидарды тазалау керек өйткені теледидарда мына орыстан көрген хабарлардың бәрін бірдей ой бір қояды кеп қояды кеп қояды кеп өз бастары қайда өз көздері қайда тілдері қайда ойлары қайда жігітке жеті өнер де аз дейді біз үйренейік қазақ айтады ғой сөйлей сөйлей шешен боласың көре көре көсем боласың дейді міне біз алатынымыз бар жапондардан жапондардан мен бір ақ нәрсені аламын бір ақ нәрсені басқасыны маған керегі жоқ маған бір ақ нәрсе ол не жапондар тәрбиесі мықты екен жапондардың тәрбиесі өте керемет екен міне қазақ жапоннан тек қана осыны ғана үйрену керек ал жапоннан біз осы ғана үйренетініміз тәрбие біздің тәрбиеміз ақсап тұр міне жапондар балаларын 18 жасқа дейін ана тілінде ғана тек қана ана тілінде ғана оқытады ана тілінде ғана тәрбиелейді екен ал енді оқуды бітіріп мынау жоғарғы білім алуға кеткен кезде оқуға түсер кезде Әр қайсы өз таңдайды екен міне оның артында қандай кереметтей тәрбие жатыр ей құрметті менің қазақтарым алға оқсаң да қазақ артқа оқсаң да қазақ айналайын қазағым біз бәріміз баяғы өткен замандағы қазақ емеспіз біз қазағымыз туа білімді болған ақылды болған біз соның ұрпағымыз біз бір бірімізге қоймауымыз керек сұрақты сен намысшылсың ба сен сондайсың ба сен мұндайсың ба деген керек жоқ сен әр адамды көзбен білесің оймен білесің ақылмен білесің қандай адам екенін міне арман шораев анық елбасы болатын жігіттің бірі қазағым деп шырылдап қазақ күресін шырылдап жүріп көтеріп міне осындай жігіттер бізде болу керек арман ол баяғының баян батыры мұхтар ол баяғының батыры ал енді қазір заман басқа сендер басқа батырсыңдар сендер қазір білімді батырсыңдар білімді ақылды міне осындай батырлар керек бізге қазір баяғы батырлар жоқ анау атқа ойбай қылыш ал қолыңа найза ал қолыңа дейтін қазір ондай заман емес қазір қаламсап ал қолыңа анау компьютерді қара ғаламторды қара сен америкадан не аласың америкадан ештеме біздің алатынымыз жоқ қазақтың ей орыстан сен не аласың орыстан алатын бізде ешқандай жоқ нәрсе жоқ сен орыстан не аласың орыс сені тонап орыс сені баптап орыс сені тіліңді ұмыттырып орыс сені қазақ тіліңді жойып орыс тілі сені мас қылды орыс тілі сені әйеліңнен ажыратты орыс тілі саған түрмені салып берді орыс тілі саған анау қарттар үйін салып берді ал енді сен орыстан не үйренейін деп отырсың сен ә ей халқым орыстан не үйренесің орыстан үйренетін нәрсең жоқ орыс еш нәрсені білмейді сайраған ғана тілдері ғана оларда технология жоқ оларда білім жоқ оларда математика жоқ физика жоқ химия жоқ тарих жоқ міне біздің ата бабамыз мынау алтынды қорыту күмісті қорыту мынау ә, біздің балқыту міне ей қазағым сен неге мақтанбайсың мына шохан уәлихановпен неге мақтанбайсың талай орысты аузын аңқайтып талай орысты таңғалдырып міне сен неге абай бабаммен қуанбайсың неге абай деп неге айтпайсың сен неге қазіргі міне көзі тірі мұхтар шахановты неге көтермейсіңдер ей қазағым мұхтар шахановты неге көтермейсіңдер сендер а? мына арман шораевты неге көтермейсіңдер мына мұхтарды неге көтермейсіңдер міне 30 жыл назарбаев бізге қандай тәрбие беріп кетті мен тағы да айтам, мен айтудан шаршамаймын мына мемлекетке бәрі қайыру керек мемлекеттің қарамағында болу керек біз бұлай шашырамауымыз керек бірлік бар жерде тірлік бар дейді қазақ мынау жекеменшік дегенді қою керек дұрыс па мынау не деген сұмдық мынау қазір бірлік деген бірлік бар жерде тірлік бар деген тамаша сөзді ұмытып баратырмыз мынау ана деген сөзді ұмыттырды назарбаев ей журналист мырзалар ей мынау актриса актер мырзалар апа деген сөзді қойыңдар сендер айналайындар апа деген сөзді қойыңдар ана деген сөзіміз бар патриот деген сөзді қойыңдар біздің әдемі намысшыл деген ұғым бар ой бар айналайын қазағым мың өліп мың тірілген қазіргі заман оқудың заманы қазіргі заман білімнің заманы иә ол рас қазақ біз назарбаевқа алданып қалдық қалай алданып қалдық біз ағай. <coughs> иә міне егемендікті алдық ойбой деп бәріміздің ойымыздың бәрі сол егемендікті алдық міне тізгінді қолға ұстадық иә бәріміз аллаға шүкір еттік аллаға шүкір еттік иә мешіттер асыла бастады сонда назарбаев түсінді ол нені түсінді білесіңдер ме ағайындар қазағым ол нені түсінді ол мына сөзді ұқты жылы жылы сөйлесең жылан іннен шығады деген қағиданы ұстады міне бұл қағида анау владимир ильич лениннің бір кезде ұстанған қағидасы анау бір кезде сталинді үйретіп кеткен қағидасы сталин сорлы анау э, өз жерінде ә, көтеріліс жасамақ болды грузияны тал, ә, э, талқан қылғысы келді бірақ грузиндер намысшыл грузиндер оны қуып шықты сөйтіп ол ленинге кездесті ленинге кездесіп ленин үйретті оны ленин қалай үйретті қазақпен соғыспа қазақты ала алмайсың қазақтың ішіне іріткі сал қазақтың ішіне іріткі сал қазақ сол кезде іріп шіриді ей іштен шыққан жау жаман дегенді ленин ұққан сөйтті дағы ішімізден шыққан қарашуар жыландар қазақты жәнши бастады қазақты өлтіре бастады халқым тыңда мені ашаршылық қолдан жасалған нәрсе болды ой сталинді үйретті сталин билікке келді сөйтті дағы сталин анау өзінің елінен бастады бүткіл кавказдың бәрін вагонға сап қойша тура қазақстанға айдап келді міне міне ал енді біз қазақ анау қонаевқа кереметтей алматының төмен, төмен жағында жатқан қапшағай деген әдемі қаланы қонаевқа бере салдық ей халқым қонаев саған не берді қонаев ештеңке берген жоқ қонаев та сол анау татар елінен келген бір қонақ біз қазақ қонақшыл халықпыз бізде арам ой жоқ бізде бөтен ой жоқ біз оны төрімізге шығардық төрімізге шығарып ділмұхамбет қонаевты анау бірінші секретар қылып сайладық ал ол не істеді ол не істеді қалқым. ең бірінші қазақ мектептерін жапты екінші аралдың көзін құртты үшінші жеріңнің бәрін қопарып тастады міне қонаевтың саған берген үш зардабы Қонай мықты болатын болса анау абай атамыздың жатқан жеріндегі еліне атомный стансаны сала ма ей ағайын ей қазағым оян оян қазағым ұйықтама қазір ұйықтайтын заман емес қазір білімнің заманы қазір оқудың заманы назарбаевты ұмытыңдар қонаевты ұмытыңдар оның бәрі тарихта қалатын адамдар мына қапшағайды қайыру керек өзіне қонаевтың біз анау тарихқа жазатын бізге қонаев іштеме қалдырған жоқ ал енді сол қонаевтың арқасында біз тілімізге жете алмай келе жатырмыз ба дінімізге жете алмай келе жатырмыз ба мешіттің бәрін сол кезде жаптырып тастады ма Егерде де ол мұсылман болатын болса қазақстанда неге мешіттер болған жоқ жетпіс жыл надан қып келді ма жетпіс жыл кәпір қып келді ма жетпіс жыл мақау қылып келді ма жетпіс жыл орыстандыр орыс болдық па міне ал енді құрметті қазағым құрметті ағайын құрметті бауырларым сендер ояныңдар оян қазақ сенің те, тіліңнен басқа ешқандай тіл сені адам қылмайды тіліңнен басқа сені ешкім қазақ қылмайды тілің бар жерде елің бар елің бар жерде жерің бар ал елің болмаса елің өліп қалатын болса қазір тілінен ажырап қалатын болса қазір қазақтың мына кең байтақ ата бабам тастап кеткен жері болмайды қазағым оян анау жан ахмадиев деген жігіт бар қазақты қасқарға қасқырға тиеп жүрген жоқ біз қасқыр емеспіз жан ахмадиев айналайын бауырым біз қасқыр мінезді емеспіз айналайын қазақ айтады қасқырға тиме малыңды шауып кетеді міне қазақ қасқырды осылай сипаттаған қасқыр ол өзіне қасқыр ей қазағым иә мына арман шораевты бәріміз қолдайық мына екі қаза отыр ғой мына арыстай жігіттер отыр бір біріне қоймайтын сұрақты қойып айтпайтын әңгімені айтып болмайтын әңгімені айтып ол не деген сұмдық не деген сұмдық не деген сұмдық қазақ бәрін білген қазақ білімді иә қазақ сол жуас мінезінің арқасында арамыздан шыққан жау жаман деген бар мынау назарбаев соны оққан назарбаев қазір бәр қазақстанды қазір топалаңын шығарды иә қазақты біріншіден жерін алды қазақты біріншіден мынау ә, пәтер дейді ғой мынау қазіргі біз тұрып жатырмыз ғой мынау пәтерлердің бәрін жекеменшікке бізге берді оның бәрі арамшылық оның бәрі қушылық ал енді осы үйдің бәрін қазір біреулер сата бастады иә біреулер ойына келгенін істеді анау нотариус дегенді шығарып алды сонымен қазақстанда назарбаев осылай міне ә, жаман нәрселердің бәрін істеп кетті әй айналайын жеріңді сал мынау үй өкіметтікі болу керек иә өкіметтікі бол ал енді қазір өкімет не істеп жатыр қазір бізде президент деген жоқ ә, мынау өкімет деген жоқ ә, айтады ғой қазақ саны бар сапасы жоқ дейді саны бар сапасы жоқ міне ал енді мысалы қазір мына астанада үй салынып жатыр оның ішіне кіреді мә саған мына үйді ал бәлем бай ақшаға сөйтеді да ішіне кірсең ішінде дым жоқ ал қарапайым халық қиналады қарапайым қалық, ақша таппай зар болады ол не істейді ол барып кредит алады кредит алып бәленбай миллион бәленбай миллиард кредит алып ана үйдің ішінің бәрін ағартады ана ішіне үйдің ішінің бәрін ана ә, нәрселер толтырады ей өкімет болатын болса президент болатын болса қазағыңа соның ішін әдемілеп ақтап соның ішін бәрін әдемілеп жасап анау кухонный гарнитурын кіргізіп электроплитасын кіргізіп неге осылай қазаққа жағдай жасамайсыңдар сендер ә мынау жекеше деген нәрсе міне қазақтың бар байлығының бәрі мына шетке кетіп жатыр мына маскеевич міне не істеп жатыр қазір ә, ойына келгенін істеп жатыр ол маскеевич деген кім қазағым ол бір кезде мынау рустамбаев мынау ә, маскевич дегеннің бәрі мынау қырғызстанда етік сатып шемішке сатып жүрген жігіттер міне қазақ қазақты осылай олар құртты назарбаев сатты олар құртты ал енді қазір міне ә, басында қазір міне прокоп деген орыстың баласы отыр ал ол қазаққа аши ма не қазақтың сал дәстүрін білмейді не қазақтың кім екенін білмейді айналайын қазағым оян иә осылай осындай кадрлардың бәрін ауыстыру керек анау екі екібастұздағы ресейден келген оңбаған не істеп кетті келекі мазақ қып қазақты күліп кетті ал сол ма орысың орыстан жолдасың болса дейді қазақ айтады айбалтаң қасыңда болсын дейді жігіттер қазағым міне осындай мақал мәтелдің бәрі осы бекер шықпаған айналайын қазағым біз бәріміз бір бірімізге бөтен емеспіз қазақ халқы егерде де бірін бірін сыйлап бірін бірін түсініп бірін бірін сотқа тартпай бірін бірін қудаламай бір бірін атпай бір бірін алаламай міне қазақ осылай біз білімді де болуымыз керек ақылды болуымыз керек дұрыс па ал абзал бауырым сен де осылай қазақты оят қазаққа айт қазаққа түсіндір экранда шық міне біз баяғы ә, мұхтар әуезов сияқты ә, шохан уәлиханов сияқты қаныш сәтбаев сияқты ә, ахмет байтұрсынов сияқты айта берсең біздің бабаларымыз көп мұстафа шоқай сияқты міне осылай біз білімді де білікті болуымыз керек ыбырай алтынсарин атамыз не айтып кетті оқысаңдар балалар шамнан шырақ жағылар іздегенің алдыңнан іздемей ақ табылар деген сөзі қараңдар қандай бір кішкентай ғана бес алты сөйлемнің өзі қазағым сен осыдан кереметтей нәрсе алмайсың ба міне біздің көш жүре түзеледі дейді қазақ иә соған келейік біз мына көшті түзейік көшті түзеу үшін не істеу керек қазаққа бірлік керек қазаққа тірлік керек мына ділмұхаммед қонаевты ұмытыңдар назарбаевты ұмытыңдар біз қазір анау э, жаңа қазақстан деп айта бермеңдер қазақстан жаңа емес қазақстан машина емес жаңартатын қазақстан самолет емес жаңа самолет алатын қазақстан жаңа үй емес жаңа үй салып міне жаңа үй салыпты дейтін біз қазақ анау ғасырлар келе жатқан қазақпыз жылдар келатқан қазақпыз күндер келатқан қазақпыз біз қазақ таңертең тұрып қайырлы таң қазағым деп тұрған қазақпыз мынау біз көп нәрседен жаңылысамыз иә таң шолпан дейді айналайын ау таң шолпан несі айналайын қазағым ау таң шолпаның не сенің ей ол таңшолпан дейтін айтатын емес қайырлы таң қазақ елім дейді болды қайырлы таң қазақ елім міне ассалаумағалейкум алтын күнім ассалаумағалейкум жер анам айналайын болды міне ал енді қазір мына көп қазағым қазір ә, мына берекесіздің тірлігін істеп жатырмыз ғой қазір иә берекесіздің тірлігі өйткені берекесіздің тірлігі дейтінім мынау меккеге қазір кім барып жатқан жоқ кім кетіп жатқан жоқ сол меккеге бар. қазір бәрі мынау шайқымазақ қылып жіберді қазір шайқымазақ біз қазақстанда тірлік жасайық біз қазақстанды көркетейік мынау мен тұрып жатқан ақсуда мына ә, саяжай дейді ғой бізде, бізде демалатын жер сол жерде құдай ау ана лелінің бір жиырма шақты басы бар бұл не деген сұмдық бұл не деген ұят нәрсе қазағым оян қазағым тағы оян қазақ қазір білімнің заманы қазақ маған тастап кеткен қазаққа тастап кеткен біздің әл фараби бабамыздың заманы қазір сол заман келді әл фараби бабам аңсап кеткен заман келді мынау Э, ыбырай алтынсарин атамыз аңсап кеткен заман келді білімнің заманы келді міне білімді болайық бәріміз ақылды болайық инабатты болайық қыздарымыз инабатты болсын ұлдарымыз намысшыл болсын міне отан отбасынан басталады дейді иә үйде ана тілімізде тәрбие берсеңдер балаларыңа ол бала жаманшылыққа еш уақытта бармайды иә ағайын бауырлар міне ал құрметті қазақ елі мені тыңдаған жан болатын болса намысты қолдан берме ана деген сөзді ұмытпа намыс деген сөзді ұмытпа қазағым мені кім естісе де білімді болыңдар қазір білімнің заманы қазақ тілде тәрбиелеңдер қазақ тілде сөйлеңдер біздің қазақ тілі бай тілі біздің қазақ тілі о дүние жүзіндегі ең керемет тіл біздің дәстүрдей дәстүр жоқ біздің тілдей тіл жоқ міне менің бабаларым сол қазақтың тіліменен хан болған қазақтың тіліменен би болған әйтеке би төле би қазыбек билер болған қандай кереметтей қамбар батыр болған қобыланды батыр болған батыр болғанда олар жырау айтқан күн түн демей міне біз осындай бабалардың ұрпағымыз біз мына іштен шыққан жау жаман деген нәрсені құртайық осыны жояйық біз ешкімге жалтақтамайық біз ешкімнің салтына қарамайық біз ешкімнің ән ұрламайық біз ешкімнің тілінде сөйлемейік қазағым айтқан өз тіліңді құрметте өзге тілдің бәрін білдеген, сен бірінші ана тіліңді құрметте одан кейін барып ар жағында өзің білесің қай тілде сөйлейсің міне айналайын қазағым осылай бірлік бар жерде тірлік бар деп бәріміз осылай көрген жерде сәлеміз дүзу болсын қал жағдай сұрасып осылай қазақ бірігу керек ең бірінші қазақ ояну керек оян қазақ оян тағы да айтамын ояныңдар қазақтар